assalomu alaykum qadrli darsimiz kuzatuvchilari e, sizlar bilan bugungi darsda oldingi darsda aytilgandek o'sha e, kolonnalar ya'ni ustunlar haqida e, ko'rib o'tamiz bu ustunlar bu darsimiz qisqa bo'ladi ustunlar ham mana arxitektura bo'limida mana kolumn deb yozib qo'yilgan ya'ni kolonna ustun buni stelkasiga bosadigan bo'lsak bu yerda ikki xil ko'rinishdagi e, ustunni ko'rishimiz mumkin birinchisi structural ikkinchisi architectural e, hozir birinchi bo'lib e, arxitekturaviy ustunni ko'rib o'tamiz uni bosadigan bo'lsak mana ustun o'sha tarixda ko'rinishi to'rt burchak shaklda to'g'ri burchak shaklda o'sha proportis bo'limiga o'sha har doimgidek proportis bo'limida mana bu joyga bosadigan bo'lsak bizga andazada mavjud bo'lgan kolonnalarning turlarini Э, ko'rsatib beradi bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan turini tanlab olishimiz mumkin bu yerda uchta uch xil kolonna bor ekan bu uchalasi ham mm, uchalasi ham o'sha oddiy material berilmagan faqat razmeriga qarab farqlanadigan kolonnalar aytaylik mana olti yuz o'nga olti yuz o'n bo'la qolsa eng kattasini oldim endi bu kolonnani tushuntirish uchun anaqa narsa chizib olganman ya'ni oldingi darsda o'rgatilingan o'qlar o'q chiziqlari va mana to'rt burchak holatdagi devor o'zi arxitekturaviy loyihalashda e, o'sha birinchi o'q chiziqlar chizib olinadi va kolonnalar qo'yib olinadi devor chiziladi o'shaning uchun tushunarli bo'lishi uchun o'sha narsani chizib oldim sizlardan ham shu narsani chizishinglarni kutib qolaman ho'p kolonna qo'yil kolonnani oldik va aytaylik mana bu yerga kolonnani qo'ymoqchimiz ya'ni ikkita o'q kesishgan joyni kolonnaning o'rtasiga ikkita o'q kesgan joyga qo'yamiz mana bosdik endi escapeni bossam qo'yib yuboradi mana kolonna buyrug'idan chiqib ketdi yana o'sha kolonna belgilagan bo'lsa belgilaydigan bo'lsak bizga properties bo'limida oynasida kolonna haqida xossalar kelib chiqadi bu mana base level top level bu narsalarni o'tganmiz bilasizlar ya'ni birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha yoki elevationda ko'radigan bo'lsak tarzda mana birinchi qavat ikkinchi qavat level 1 ga o'taman endi 3d da bu qanaqa ko'rinadi mana oddiy holatdagi kolonna birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha qo'yildi ho'p buni belgilaganimizda mana aytib o'tdik properties bo'limida xossalar kelib chiqadi bu ham xuddi devor pol patolog singari bunda ham edit typeda hossalarni o'zgartirib olishimiz mumkin bunda ham mana duplicate degan narsalar bor mana mana bittan razmerini depth width bu o'sha kolonnani razmerlarini e, o'zgartiradi hozir olti yuz o'nga olti yuz o'n duplikatda mana nusxalardek esinglarda bo'lsa e, nomini o'zgartirgan holatda nusxa olish mumkin ho'p buni bilasizlar buni hozir chiqib ketaman olti yuz o'nga olti yuz o'n qolsin endi qo'yib oldik agar bu kolonnada masalan yana oldim kredit similar orqali olib turib e, devorga agar bo'lishi mumkin loyihada devorga yopishgan kolonna mana aytaylik mana mana shuncha qismni olib chiqqan devorga buni qo'yadigan bo'lsak revitda bu to'g'ridan to'g'ri devor bilan bitta bo'lib ulanib ketadi agar buni alohida qilmoqchi bo'lsak ya'ni devorga ulanmagan bo'lsin alohida e, detal deb ko'rsatmoqchi bo'lsak buni belgilaymiz va e, bu yoqda bizda join degan narsa bor join degan ya'ni birlashtirish o'shani yonidagi ssilkani bosadigan bo'lsak bizda e, unjoin degan buyruq ko'rinadi unjoin degani birlashtirgan detallarni alohida qilib e, alohida qilib olish buni bosadigan bo'lsam alohida qilmoqchi bo'lgan detalni ya'ni kolonnani belgilaydigan bo'lsam mana alohida qilib berdi devor bilan endi qo'shilinmagan ho'p keyingi endi keyingi kolonna haqida o'tamiz yana kolonna strelkasini bosdim past tepada bizda structure ya'ni mm, strukturaga yoki e, umuman strukturaga tegishli bo'lgan kolonna bu yoqda ham mm, andazada mana bunda ham shu proportisda turli kolonnalarni ko'rish mumkin andazada mana bitta dona turdagi bizga e, kolonnani ko'rsatib beryapti bu e, o'zi e, metal hisoblanadi metal kolonna hisoblanadi duh tavr deyiladi arxitekturada mm, bu o'sha strukturaviy kolonnalar tizimiga kiradi bu yoqda bitta dona bu andazada bitta dona e, turdagi kolonna mavjud ekan buni ham mana hozir qo'yib ko'rsataman buni ham qo'yilishi boyagi arxitekturaviy kolonna bilan bir xil mana aytaylik ana bu yerga qo'ydim hozir bizda bu ko'rinmadi 3 dan qaraydigan bo'lsak mana nima uchun ko'rinmadi sababi buni xossalari e, mana birdan birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha emas ekan o'shaning uchun bizda birinchi qavatdan qaraganda bu ko'rinmadi agar buni o'sha olib kelib qo'yadigan bo'lsak mana top levelga ikkinchi qavatni berdim va bu mana ikkinchi qavatga o'tdi faqat mana base offsetda minus ikki ming ikki yuz turganligi uchun ikki ming ikki yuz millimetr turganligi uchun e, pastki birinchi qavatdan o'sha minus yozilgani uchun ikki ming besh yuz e, ikki ming besh yuz millimetr pastga tushib tur degani mana shuning uchun pastga tushib ketdi buni nol qilib qo'yamiz nol qilganimizda e, nol qilganimizda bizga o'sha birinchi qavatdan boshlang'ich nuqtasini birinchi qavatdan qilib beradi mana endi level birdan qaraydigan bo'lsak bu mana ko'rinadi ho'p endi sizlar bilan e, demak darsimiz qisqa bo'ladi degandim bu kolonnalar unaqa qiyin emas e, ya'ni kolonnalar to'g'risidagi e, ma'lumotlarni kolonnalar umuman kolonnalarni o'rganishni ya'ni yanada to'liqroq o'rganishni keyingi amaliyot darslarimizda ko'ramiz demak sizlar bilan asosiy o'rgatiladigan revitda asosiy o'rgatiladigan elementlarni o'rgatdim endi keyingi darsda amaliyot darsi qilib o'tamiz ya'ni bunda e, hamma shu paytgacha o'tgan e, o'rgangan narsalarimizni qo'llagan holda bitta oddiyroq bir e, uyni sizlar bilan uch o'lchamli umuman o'sha revitda chizib ko'taramiz hozircha esa xayr